ሰላም ጤና ይስጥልኝ የዩቲዩብ ቤተሰቦች እንዴት ናችሁ? በዛሬው ቪዲዮዬ ለቁርስ በጣም ቆንጆ ለልጆችም ሆነ ለአዋቂም የሚሆን ዳቦ በእንቁላል አሰራር ይዤላችሁ ቀርቤያለሁ። አብራችሁን ቆዩ። በማቦካበት እቃ ውስጥ ሶስት ብርጭቆ ዱቄት አስገባለሁ። ሁለት የሾርባ ማንኪያ ስኳር አንድ የሾርባ ማንኪያ እርሾ፣ አንድ የሻይ ማንኪያ ጨው፣ ሁለት የሾርባ ማንኪያ ሰሊጥ። ሁለት አይነት ሰሊጥ ነው ያደረኩት። ባገኛችሁት ወይም ባላችሁ መስራት ትችላላችሁ። 300 ሚሊ ሊትር ለብ ያለ ወተት አዘጋጅቻለሁ። ዱቄቱን በሰፈርኩበት ብርጭቆ አድርጌ ምን ያህል እንደሆነ አየዋለሁ። ሊሞላ ትንሽ ነው የቀረው። ትንሽ ቫኔላ ለሽታ አደርጋለሁ። ካልፈለጋችሁት መተውም ይቻላል። አራት የሾርባ ማንኪያ ዘይት አደርግና እሽት አድርጌ አቦካዋለሁ እኔ በማሽን ያቦካሁት፣ በእጃችንም ቢሆን እሽት አድርገን አብኩተን ማዘጋጀት እንችላለን። ሊጡ ኩፍ እስኪልልኝ ድረስ ሸፍኜ ሞቅ ያለ ቦታ ላይ ለአንድ ሰዓት አስቀምጠዋለሁ ወይም ኩፍ እስኪልልኝ ድረስ አስቀምጠዋለሁ። ለዳቦ ከውስጥ ማደርገው አራት እንቁላል አዘጋጅቻለሁ። እየሰበርኩ ሳህን ውስጥ አደርጋቸዋለሁ። የእንቁላሉን ፋቱን አውጠዋለሁ። እንቁላሉ ያነሰ ስለመሰለኝ ተጨማሪ ሁለት እንቁላል አድርጌ ያለው እንቁላሉ ላይ አንድ የሻይ ማንኪያ ጨው አድርግና በሹካ በደንብ አድርጌ መታቸዋለሁ። ሙሉ ለሙሉ እስኪቀላቀሉልኝ ድረስ አዋህዳቸዋለሁ። መጥበሻው ላይ ዘይት ስፕሬ አድርጌ ትንሽ አሙቀዋለሁ መትቼ ያዘጋጀውትን እንቁላሉን አደርግና ከላይ ትንሽ ቁንዶ በርበሬ ነስንሻ አስገባና እጠብሰዋለሁ። የየዳቦ ሊጥ ከአንድ ሰዓት በኋላ ይሄን ይመስላል። ቆንጆ ሆኖ ነው ኩፍ ያለው። ለዳቦ ከላይ ከለሩ እንዲያምር መቀባው አንድ እንቁላል መትቻ አዘጋጃለሁ። ሊጡን እንዳመጭ አስተካክለዋለሁ። ሊጡን እንዳምጭ አስተካክዬ ጨርሻለሁ። ጠብሽ ያዘጋጀሁትን እንቁላል ከስር አድርጌ ሊጡን ከስር ጀምሬ ወደ ላይ የሊጡ ግማሽ ድረስ ተቀልለዋለሁ። ሊጡን ልክ እንደዚህ እስከ ግማሽ ከጠቀለል ነው በኋላ በቢላ ወይም በስፓችላ ነገር እንቆራርጠዋለን። እየቆራረጥኩት ሊጥ መልሼ እጠቀልለዋለሁ። ከፈለጋችሁ ሹሩባም ሰርታችሁ መጠቅለል ትችላላችሁ። ጫፉንና ጫፉን እንዳይፈታ አድርገን በደንብ ማያያዝ አለብን። የማበስልበትን እቃ ዙሪያውን ዘይት ስፕሬ አድርጌበታለሁ። ያዘጋጀሁትን ሊጥ ክብ ቅርጽ ሰጥቼ አስቀምጠዋለሁ። ትንሽ ኩፍ እንዲል ሊጡን ሸፍኜ ለ15 ደቂቃ ሞቅ ያለ ቦታ ላይ አስቀምጠዋለሁ። ሊጡ ከ15 ደቂቃ በኋላ ይሄን ይመስላል። እቃው ሙልት አድርጎ ነው ኩፍ ያለው። ከላይ መትቻ ያዘጋጀሁትን እንቁላሉን እቀባዋለሁ። ኦቭኒን 350 ፋራናይት አድርጌ ለ10 ደቂቃ ሙቀዋለሁ። የዳቦ ሊጥ አስገባና ተመሳሳይ 350 ፋራናይት አድርጌ ለ30 ደቂቃ አብስዬው መልሳለሁ ዳቦ ከ30 ደቂቃ በኋላ ይህን ይመስላል። ቆንጆ ሆኖ ነው ብስል ያለው። ዳቦውን ትንሽ አቀዝቅዤ ቆርጬዋለሁ። ለቁርስ ለመክሰስ በጣም ቆንጆ ዳቦ በእንቁላል ሳንዱች አሰራር ነው። ለልጆችም ሆነ ለአዋቂ በጣም ቆንጆ ነው። ሞክሩት፣ ትወዱታላችሁ። አሰራርን ከወደዳችሁት like፣ comment እና share አድርጉት። አስተያየት፣ ጥያቄ ካላችሁ መቀበላለሁ አመሰግናለሁ። ደህና ሁኑ።